能不懂？能不能再靠近一点点？大声说出你所有感觉。别再静静关在只有自己的世界，温暖太阳为你迎接。能不能再靠近一点点？能不能再勇敢一点点？喂，能不懂？ 能不能再靠近一点点？大声说出你所有感觉。别再紧紧关在只有自己的世界，温暖太阳为你迎接。能不能再靠近一点点？不能再勇敢一点点。喂，能不能？能不能再靠近？